איזה באסה, לקח אוקיי, לא את המקום. וופ, גם מבצעים. מחזור קודם, לא, אני בהלם. עוד מזה, עוד מסיזון אה, קודם. טוב, אני מתקדם אליה. אימא'לה. אימא'לה. וואו. איזה הלם, אני מת. אימא. לא האמנתי שאני אנצח מודל. וואו, איזה הלם, אני מת. אמא, לא האמנתי שאני אנסח מוזר. איזה יופי. איזה משחק. הפה שלך. חד זבל. סליחה. הופה. Shut up, I literally did this automation. the סליחה. אני אה, לא יודע אם עשיתי נכון שאני אקח לי את הנשק הזה. איזה יופי. וואלה, אהבתי, אהבתי. Dan schrijf ik time. Opa.